c'est complètement différent, oui. Ouais, c'était baliné aussi, mais c'était un orchestre avec seulement quatre notes. Mais minimum euh, vraiment confortable, je dirais, j'ai envie de dire 12 personnes, une douzaine de personnes. Hey semuanya, kembali di channel saya di Dilo Berikut ini adalah wawancara kedua saya dengan salah satu anggota grup gamelan di Jenewa. Beliau ini sangat mencintai kesenian tradisional Indonesia dan sudah sering berkunjung ke Indonesia. Awalnya saya heran dan sempat bertanya-tanya sendiri, kok ada ya grup gamelan di Jenewa? Dan akhirnya saya tahu jawabannya. Meski demikian, saya tetap heran dan kagum juga sih. Ternyata ada aja ya yang melestarikan gamelan di Jenewa. Pertanyaan-pertanyaan sederhana yang saya ajukan ke beliau ini kurang lebih sama seperti yang saya tanyakan ke Ibu Pascal di interview bagian pertama. Seperti sejak kapan bermain gamelan, kenapa gamelan, dan lain sebagainya. Namun, jawaban-jawabannya tentu berbeda dan pastinya menarik untuk disimak. Kalian tahu ada berapa jumlah instrumen yang terdapat di gamelan? Lalu, berapa durasi dari satu permainan gamelan? Kalian pasti penasaran. Baik, sebelum melihat wawancara saya dengan musisi gamelan ini, saya ingatkan kembali kepada kalian yang belum klik subscribe channel saya, silahkan klik subscribe dan press bell iconnya ini. Supaya kalian mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Wawancara saya dalam bahasa Perancis dan seperti biasanya saya akan subtitle supaya kalian dapat mengikuti ini. Bonjour tout le monde, en face de moi c'est un musicien de gamelan. Je vais lui demander de se présenter avant de poser les autres questions telles que cela fait combien d'années euh, qu'il jouait de gamelan, pourquoi le gamelan, pourquoi pas la guitare par exemple, et comme vous avez entendu parler à tout à l'heure que ça m'a étonné beaucoup qu'il y a un groupe de gamelins à Genève qui de temps en temps s'entraîne euh, pour améliorer la compétence. Alors maintenant, euh, la dette et le lieu et le force. en tout cas, je, je m'appelle Alexandre Janson. Je suis français, j'habite à Genève depuis, je crois, 1985. Donc ça fait un certain temps déjà. Ouais. Et puis en, à Genève, j'ai commencé à découvrir le gamelan, car il existait un groupe déjà. Un groupe de gamelan Anklung. Ah Oui. Donc c'est pas les mêmes instruments qu'on a maintenant ici. Ah oui, c'est complètement différent, oui. oui c'était baliné aussi, mais c'était un orchestre avec seulement 4 notes. Seulement 4 notes. 4 notes Non, je connais pas du tout avec les notes parce que je ne suis pas musicien, <laughs> euh, du coup euh, ça m'intéresse aussi continuer <laughs> Et eh ben j'ai, en fait, j'ai rejoint ce groupe et c'est là que j'ai appris à jouer la, la musique balinaise. Ah oui. Bon, ça avait très longtemps, ça avait déjà très longtemps. Oui. vous... Mais euh, il y a eu beaucoup de pauses, enfin de on et off en fait. Donc j'ai pas, c'est pas euh, des années euh, avec un apprentissage continu comme ça. C'était plutôt des périodes où on apprend des morceaux, des techniques, et des longues périodes sans rien. Merci Alex. <laughs> Euh, est-ce qu'il y a une raison principale ou euh, une raison unique pourquoi vous êtes intéressé par le gamelan oui, la, culture C'est une hein question très intéressante, c'est pas si simple à, répondre. Je dirais que dans mon enfance, j'étais déjà très sensible aux, cultures différentes. Donc de tous les continents, n'est-ce pas Pas seulement Indonésie ou, ou Asie, j'avais une certaine sensibilité à toutes les cultures, y compris les musiques différentes, donc d'Afrique, euh, d'Amérique latine, Moyen-Orient, de, Chine, de Japon, et le gamelan aussi. Donc, euh, D'accord. Oui, ah. depuis l'enfance. Ça a commencé, je dirais que ça a commencé comme ça. Euh, comment vous organisez l'apprentissage parmi votre ami eh bien, on a des profs, on connaît des profs, des amis ou des profs qu'on invite, qui eux connaissent bien la musique déjà. Leur profession c'est d'enseigner déjà. Et aussi en voyageant à Bali, on a appris sur place aussi hein, quelques morceaux. Et puis euh, sinon entre nous, on s'est surtout s'entraîner hein, et euh, étudier. J'ai entendu pas. Beaucoup, de travail comme ça. Est-ce que c'est difficile euh, de jouer euh, comme là, parce que, ouais, parce que euh, Pascal m'a dit c'est c'est pas tellement facile. Je suis d'accord, c'est c'est difficile, mais il faut essayer de le prendre comme si c'était une, pas une chose innée, mais d'une manière naturelle, de jouer d'une manière naturelle, pas trop académique ou artificielle, mais plutôt d'essayer de, de le sentir, de sentir ce qu'on joue, pas seulement jouer parce qu'une note se trouve là et une note nous dit de jouer là, mais plutôt d'essayer de, comprendre comment le rythme fonctionne. C'est pas forcément facile, mais si on arrive à comprendre ça, après l'exécution euh, sera peut-être plus facile. En tout cas, c'est ce que je crois, ou que j'aimerais croire. <laughs> Merci. Euh, d'autres questions, je euh, euh, voudrais savoir. Oui. il y a combien d'instruments dans le gamelan et combien de personnes vous, avez besoin d'avoir un bon son notre, Alors, en tout cas, notre ensemble contient environ 30, 31 instruments, je crois. 31 instruments En tout, oui. Mais pour jouer un répertoire précis, une vingtaine, 20 instruments peuvent suffire pour euh, être complet, disons. Mais pour être présentable, déjà à 12 personnes, c'est possible. D'accord, pour, faire du, pour faire du balinet. En tout cas, ce qui est le plus commun, répandu comme euh, musique balinaise. Je, dirais, j'estimerais à 12 personnes, le son est déjà bien. Ah, d'accord. Euh, mais il y a toujours de la place pour jusqu'à intégrer encore 8 personnes ou plus. Ah, ah, c'est intéressant. Oui, oui. C'est minimum, minimum. on pourrait dire voilà un minimum vital. Minimum vital, ce serait peut-être 8 personnes, 9 personnes, mais, mais minimum euh, vraiment confortable, je dirais, j'ai envie de dire 12 personnes, une douzaine de personnes. Oui. Ah. Voilà. Eh, merci. <laughs> c'est intéressant de hein, savoir ça. Et ce que je voudrais savoir aussi, c'est... Euh, Combien de genres de gamelan que votre couple peut jouer euh, Bon, ce qu'on peut dire déjà, comme tu sais déjà, on, a déjà joué sur le, gamelan javanais de la mission et on a nos instruments balinais. Donc déjà, c'est deux, grands, deux grandes traditions musicales différentes, ou on pourrait dire genre de gamelan. Donc on pourrait dire déjà, il y a ces deux grands, différentes traditions, grandes traditions qu'on joue. Ça dure combien de temps pour une chanson euh, Alors dans ce que nous, hein, dans ce que nous, on apprend, le genre de répétition qu'on apprend, c'est typiquement des morceaux qui font de 3 minutes à, à 8 minutes. 3 minutes ou 8 minutes Un morceau donné. Waouh! Wow That's long ah, oui. Alors c'est un, un morceau, mais même un, morceau donné, on peut choisir le nombre de répétition. Par exemple, dans la partie B, imaginons qu'un morceau est de 3 ou 4 parties, A, B, C, D. Il y aura peut-être une grosse partie comme la partie C. Et cette partie-là, on peut faire une fois ou deux fois ou trois fois. Donc, on peut adapter la, durée totale du morceau en faisant tourner beaucoup ou peu de fois la partie C. Waouh, je vous détruis que votre groupe c'est très professionnel, hein ah, parce que vous pouvez adapter euh, selon le. <laughs> comment dire, la caractéristique. <laughs> Ou bien si on joue le morceau aussi, si on joue le morceau plus lentement, ça va prendre plus de. On va gagner en quelques minutes. <laughs> Waouh, c'est génial. C'est assez flexible. Si vous voulez, je, perçois cette musique comme, comme une matière élastique. Pour moi, le, gamelan, c'est quelque chose d'élastique. Carette, jam carette ah, vous êtes ah. en Indonésie. <laughs> Bah, le gamelan, à mon avis, reflète bien ça. <laughs> ah oui c'est surtout gamelan java ou gamelan les deux, les deux. Les deux. Tous les, oui. Par exemple, dans le javanais, il y a la notion de irama. irama. Ouais. Pour moi, c'est une belle illustration de l'aspect élastique du gamelan. C'est-à-dire que les, les notes importantes, on peut les étirer ou les compresser. Et alors, plus on les étire, plus il y a de la place de mettre des jolies petites décorations entre les notes. Plus on compresse, plus ça sera une musique euh, simple ou, euh, ou rapide, mais il y aura moins de place pour des petites décorations. Donc au lieu de décorer à l'intérieur entre les notes, on va décorer autour des notes avec euh, la colotomie. Très bien. Ah oui, pardon. intéressant. Colotomie, c'est un terme un peu technique. La colotomie, c'est un peu... c'est mesurer le temps ou marquer le temps. C'est un peu ce que font les gongs, les, gongs petits et grands, euh, qui délimitent les mesures ou les cycles. Voilà. Merci Alex pour, euh, donner, euh, pour nous donner l'information. C'est très, impressionnant. Et je suis très curieux comment vous faites avec le gamme l'instrument. Et tout de suite, hein. D'accord. on va, euh, on va voir, on va regarder le gamelan comment on, il joue. Oke, okay? plaisir. ouais. oui. merci. Ah. Oke guys, kalian sudah dengar dan lihat sendiri jawaban jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ke Pak Alex ini. Sekarang biarkan saya merangkumnya. Pak Alex ini sudah mengenal atau sudah bermain alat musik gamelan sejak lama Beliau ini memulainya saat bergabung atau saat menemukan grup gamelan saat itu namanya gamelan angklung yang hanya memiliki empat notes. Ketertarikan beliau ini terhadap uh, musik gamelan sudah sejak lama. Bisa saya katakan bahwa jiwa seni beliau ini sudah ada sejak lahir. Saya sendiri baru tahu bahwa jumlah alat atau jumlah instrumen gamelan ini ada sekitar 31 satuan Dan untuk mendapatkan sounds atau musik yang bagus, alat-alat gamelan ini dapat dimainkan sebanyak eh, uh, 20 orang. Dan Oke, minimalnya bisa dimainkan 10 orang. Jadi untuk mendapatkan musik alunan gamelan yang bagus, at least 10 orang. Beliau menyampaikannya. Mengenai durasi, berapa lama permainan gamelan itu sendiri, paling sedikit menurut beliau adalah 3 menit dan paling lama 8 menit dan itu juga bisa diadaptasi sesuai keadaan. Mengenai ketersukaan atau ketertarikan beliau, apakah lebih tertarik, lebih suka dengan gamelan Jawa atau gamelan Bali? Penjelasan lebih detailnya akan saya sampaikan, akan saya berikan di video selanjutnya. Sekarang kita lihat cuplikan bagaimana beliau memainkan gamelan. Oke? Okay? Guys, thanks a lot for watching this video and if you like this video, please don't forget to give your thumbs. Feel free to share and your comments are also welcome. I'm Didi Javani. See you again in the next video.